どうぞああご親切いねいえ失礼いたします では志望動機をお答えください君今朝はありがとうあ今朝のいい日を過ごしてるかい 面接失敗しちゃったいや君は大丈夫大丈夫だよありがとうございます社長社長社長お、おお忍びで掃除なんかしちゃって さあ兄さんもう社長室戻ろうそうだなさあ会長もうお遊びはやめましょう はあじゃな <laughs> ねなかなかねカジノで隙間くる始まった